Ähm, ja, Mann. Weiter so. halt. Ich glaube, da ist was Halloween-nerviges. Superman and Batman shot me because I. Superman and Batman pulled me I by fear. Superman and Batman banished light is what's for you. It good for rich man. That's you got. Good for rich man. Your love you your own. good for you Es ist alles grün im Schlafzimmer. Es ist alles grün, mein Baby Es ist alles Also das Lied ist nicht über unseren Landespapa, den Kretschmann, sondern über den Hulk. Der Hulk, der sich verwandelt und das T-Shirt aufreißt. nach Hause und trinkst ein Espresso, dann kannst du wieder schlafen. Na gut, der Klunis ist nach Hause gegangen. Ihr hoffentlich nicht. 그 Dafür wollen wir eine Zugabe. Ja, aber bei dem nächsten Joker brauchen wir Unterstützung. Der will auf die Bühne Immer, kommen. oder? Kommst du auf die Bühne? Ja. Also ich will euch alle tanzen sehen, gell? Ich will euch alle tanzen sehen, so heißt der nächste Song. Ja. Yeah. Genau. Die immer will alle tanzen sehen. Yeah. the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, you. 있죠.